父亲节快乐！谢谢谢谢，多谢多谢，哎，谢谢，谢谢。父亲最快乐，父亲啊，最快乐。 <laughs> 父亲节，父亲节快乐哈！谢谢，谢谢，父亲节快乐，父亲节。 你老婆呢？ <laughs> 不见，嗯呢？老婆，我妈走了。 做蛋糕，弄快就喝完了。要杀鸡的，不这这干嘛？还以为旁边有养鸡。呃，谢谢。哇。哎，我帮你稍微移一下。好。现做的吗？现做的吗？现做的吗？ <laughs> 哎，哇塞！对，帮你现做的。哦。 <laughs> 对对 新鲜的，这都热。谢谢，谢谢。好，谢谢。你为什么在笑？我 <laughs> 不会解释。因为我妈妈问说是不是现做的？然后呢？然后。我 很想回答，上个月就做好了，就等你们去练了。你为什么在哭？因为太好笑了。阿伯，你小孩坏掉了。如果你想看到更多影片，你要记得按赞、赞、订。